ногами. Главное подъем. Пошел достать подъема, три мере центрального и подавляемого прохотина превышен режим плавных изделий тяги. Девять. Параметры системы управления ракеты достигли в норме. второй, второй ступени работают нормально. 25.